我是六六班，我是姐姐，我是圣诞节快到了，我们是不是应该要开始怎样？做圣诞树。要做圣诞树吗？好，那今天有我们的爸爸来带我们一起做好吗？那我们的爸爸去哪里了？那里，我来到很高。好丑哦。 我们现在装饰这个椰蛋的花圈。圣诞节快乐！叮叮当，叮叮当，哇，好多哦！这个太可爱。那是苹果吧？还有这个水蜜桃，一个大树，还有这个黄色的小熊。叮叮当，叮叮当，你看好，那我们开吃吧。那我想放这个圣诞哇，好可爱哦！ 这里还有个蝴蝶结呢，我要这个。啊？这个怎么？哎，我的礼物在哪里？铃铛。在哪里？还有铃铛，叮叮当，叮叮当，你猜有什么？你做什么？铃铛哦。要按小铃铛。要记得按小铃铛。那圣诞老公公会给你们礼物吗？会。给我们礼物。那你的礼物就在这里喽。 Christmas。可以吗？爸爸，整理一下吗 f a v o r 好 t 吗？好 h r i s t m a s 那你都没有装饰这个。都有装饰。OK，好了吗？好了。好可爱。好，那我们接下来要来 DIY 圣诞树哦。那我们要先缠什么颜色呢？这个先吗？缠下面还是上面？上面。上面这里吗？ 等一下，你是犀牛吗？ <laughs> 这是虫吧？ <laughs> 哦，圣诞树哎！妹妹，你勾什么啊？勾这个彩蛋呀，彩蛋把那个叶子拉出来，这样就勾住了。哦，金钩喵，金钩喵，金钩 可以，你想过来？太可爱，这边有小鼓哎，有什么？小鼓，小鼓，咚咚咚咚咚，咚咚咚咚。圣诞节是一个非常欢乐的季节，因为他会送礼物，吗？因为它会送礼物吗？嗯，我觉得不是这个原因吧，边也可以是，我觉得。 写的真的好。掉在地上了。这个吗？对，他在哭哭了。先把这个叠上去吧。等一你将他的去。哈哈哈哈！耶！我们完成了什么呢？ 满意吗？满意。可是，爸爸的脸是怎样？好像没有很满意。那我们今天下一耶！耶！拜拜。熊啊！这个铃铛可以换这个大猩猩，要不要辛苦了？ 你的大雪花怎样？在中间吗？我我的一般，啊，很棒，啊！ 的吧？哦哦，你们是小的，我是大的。那我们抢的是什么？我们来开箱。应该里面是空的吧？啊？是有声音，有声音，有声音。有声音吗？好，那我们来看看是什么礼物好不好？盒子。嗯。 哇哈哈！我啊！太厉害！宝最爱画画嘞。这么牛的喜欢画画的，那我们以后放在车上，带到家可以画画。老师，老师。嗯？有。真的老公公有说要送吗？真的老公公有说送升级家族啊？ 好，那我问一下，你们白色的要放家里还是黄色要放车上？黄色要放家里，白色要放车上。胡萝卜，好吃。好吵。啊，你看啊。 个还我而这两个都是我那那先收起来。那那你帮我拆那个后面个大？这个是老公要送给妈妈的，希望是三零加。哇！耶！你们有开心吗？要。哎，等一下，这是我的。 不是我选的吗？你看那边有有正在劳动工你要来开始吗？ 啊，这边有椅哎，我还有可乐哎。安像你那个餐厅，你们两个就可以了。我们这个不是餐厅。啊，有人在睡觉了啦。好还有蛋包饭呢，老板，哪一个蛋包饭？蛋包饭。哎，这个是什么？哈哈哈哈哈。 子都可以打开，我这个柜子可以打开。我开出来看看。哎，真的哎。没起完，再来妹妹这边睡觉，啊妹妹去你那边煮饭。好啊，哎、不会就是妹妹来我这边吃饭吧？去你那边按煮啊煮点吃，哪里吃你要睡觉你找他。哈哈哈。门在哪？你干嘛？再进点啊！直接进点没关系。直接进来。 开心吗？开心。好，我们今天影片就到这里喽。喜欢我们的话，请订阅、加分享哦。祝大家圣诞快乐，拜拜，爱你哦。而且要开启什么？小铃铛。 书记。 粘住了，结果掉的都是， <laughs> 我没有办法。